Action! <laughs> Uh, bună! Astăzi vrem să vorbim despre improvizat, dar ne-am gândit să improvizăm direct. Sunt cu prietenele mele de la coaching, Lili și Cristiana. Vă mulțumesc că ați acceptat. Uh, de la NLP, de la programare neurolinguistică. Și vreau să improvizăm. Zicem fiecare cu un cuvânt și facem o poveste. Uh, um, Mihaela, da? Dansează? Ehm, foarte uh, prost. Și pleacă. Și pleacă. Cât un cuvânt. Și, și pleacă. Eu zic pleacă. Uh, dacă vrei altul. Și, și are un... un picior. <laughs> suntem! <laughs> Dacă vrei pui punct și continui tot despre Mihaela cu picior de lemn. Așa? Poți să mai zici încă dată. Da, sau cum? Și astfel. Și, Și... Și uh, Mihaela crede că nu poate să danseze frumos. Punct. Punct. <laughs> ce înseamnă pentru tine a improviza? Asta e un exercițiu din uh, Kay Johnson. Le-am învățat acum două minute exercițiu, deci e ușor. Uh, pentru tine ce înseamnă a improviza? Ceau!